Lucas Gawadas presents with music by Fun Function Appetizers. Appetizers – научно-фантастическая приключенческая головоломка с видом от первого лица. Наткнувшись на древний портал, вы совершаете прыжок веры и неожиданно оказываетесь среди останков древней чужеродной цивилизации. Таинственные загадки, забытые технологии и ценные реликвии теперь скрываются среди красивой, дикой природы, поглотившей останки исчезнувшей расы. Если вы хотите докопаться до истины происходящего, вы должны узнать, что случилось с древней цивилизацией, которая когда-то называла эти затерянные миры своим домом. Такое описание игры дает нам разработчик Лукас Гаватос, Лукас Гаватос в настоящее время является независимым разработчиком игр из Анополиса, штат Мэриленд. Предыдущая работа включает в себя The Elder Scrolls Online, мобильная игра Relics of Ra и Hala, оригинальный проект компании Lumoria. В настоящее время он имеет степень AA в игровом искусстве и дизайне от Anne Arwino Community College. Как по мне, то игра напоминает игру The Witness, разработанная группой Teka Incorporation. Графика движка Unreal Engine 4 по-настоящему способна передать всю ту красоту и эмоции, которые так необходимы игроку. На данный момент игра практически завершает свою работу на Kickstarter и планирует выйти в 2019 году. В Steam игра будет доступна на ПК, Mac, PS4 и Xbox One. Я желаю разработчику удачи, так как мне игра понравилась и я очень жду ее выхода. А за микрофоном был Серан. Надеюсь, вам все понравилось. Увидимся в следующем ролике.